you feel? Сколько будет, может быть, человек? Шестьдесят. Может, это не устали оставила пилотить? Вы ну, не на память. Соловьев. Контакты? На сервере Мортал. Уточки рассматриваем, да? Не оставили? Почему? Двумя волосами я занимался. Shiv. качество шикарное сделать. Не, не очень качественно. ты уже новому пиздюлю Сибиру. столкнуть. Ну, спасибо. Да. Шестнадцать минут двадцать две секунды уходило у него на это время. Э, вот это быстро набило. Здесь Дюлена давал. А, блядь, так медленно. Ну, десять его только убил не знаю, ну, 5 минут всего. Вот это да, звездюли. Ну, Натар, прошел. Хрена с них, рептилий. Всех прошел. Одним игроком. Вот это дал звездюли ему. Все, увидел гнев. Шаукана. Вот этот стукнул, бля. Тупорылый. Тупее, чем я. Бо, убил его. Кто так бьет? Победил, ай-яй-яй. На 12 секунд минуте. 4 минуты его пытался побить. Не получалось. Ох. Кто из дилейшего там в репу дал. Быстро, быстро закручу. Вверх. На. Смотри, ух. Туда из дилей дал. А -а -а. Все. Вот, как было. Шаукан разорвался в зеленом свете. Я буду писать. Ты рептилия. Шаукан ты тоже. Ты чемпион Mortal Kombat. Где Mortal? Не пишется. А мне писалось. Да, что ты выберешь, дружочек? О, что ты выбрал? ну и блин. Там рептилия находит и убивает принцессу. титан. order, isn't it? все, что мы сейчас говорим, туда идет в телефон, знаешь? Верно. Так, без разницы. А я звук включил. Ничего. Ну, а Мне надо без звука.